歪んで傷だらけのある。すみも歌すに歩いた体の奥底で響く生き足りないと強くまだ味わうさ髪を痛がむの味冷めきれない した果てにようやく残ったものこれ Whoa.